Es gibt ähm, nicht sehr viele Gelegenheiten im Zuge einer taffen Ausbildung, also das sollte sich auf dem universitären Bereich abspielt, wirklich auch ähm, Gelegenheiten zu also haben, professionell über den Tellerrand zu Das heißt, äh, Dinge äh, zu betrachten und zu beleuchten, die nicht äh, unmittelbar mit der, mit der, Ausbildung zu tun haben, aber einfach ähm, dass äh, die soziale Verantwortung eines jeden Menschen, der berufstätig ist, hineinfallen. Da ist es ganz notwendig, dass es Institutionen gibt, äh, die junge Menschen da die Augen öffnen und in eine Plattform geben, das auch konzentriert zu machen. Daher halte ich diese Initiative ganz, ganz wichtig und ich hoffe, dass ihr äh, rasch wächst. Für Vortragende ist es ganz besonders zu sehen, die Leute, die noch nicht verdorben sind, so die Herausforderungen des Alltags, ähm, wie die denken und äh, es gibt dann noch Leistung, diese Leistung, die ganze